Bueno, a ver un teorema súper sencillito de matemáticas, de funciones, que nos dice lo siguiente. Se llama el teorema de Bolzano. Seguro que lo vais a ver más de una vez. Y nos dice lo siguiente. Sea f una función real y continua en el intervalo cerrado AB, con f de A y f de B, es decir, las imágenes de f de A, y del punto A y del punto B de signos contrarios, entonces existe, significa existe, existe al menos un punto C del intervalo a y b abierto, tal que, significa tal que, f de c es igual a cero es decir, que la imagen vale cero es decir, que c es una solución de la función en la que, estemos tratando, o que, es el punto de corte con el eje de x, si eh, entonces dice lo siguiente, es muy sencillo y es muy intuitivo. Nos dice que teniendo una función continua, continua, que siempre había escuchado la definición, continua, que no se levanta el papel de, el lápiz del papel cuando la dibujamos, eh, teniendo esa función continua, donde la función en un punto es positiva y en otro punto es negativa, como es lógico, si es continua, necesariamente tiene que pasar por el eje de coordenadas, tiene que cortarlo. Es decir, que tiene que existir un punto C tal que la imagen de C valga cero, es decir, que corte al eje de abscisa. Eh, no dice qué solución es, cuál es la solución, no lo dice, pero dice que existe una. Esto se utilizará muchas veces eh, para, buscar eh, una, aproximación, de esta solución. Entonces recuerdo lo que dice el teorema. Si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, AB, es decir, de AB, si la función en un lado es positiva y en otro lado es negativa, y es continua, necesariamente tiene que tener una solución, es decir, un punto C para que la imagen sea cero, es decir, que corte al eje X. Por tanto, tiene que tener una solución, al menos una solución. Puede ser también que tengamos esta gráfica, que aquí sea positiva, aquí sea negativa, pero que la función haga pam, pam, pam, pam. Pero al menos tiene que haber uno que cumpla esto. Por lo menos uno, ¿vale? Bueno, espero que sea sencillo, que se entienda bien y que os sirva de ayuda. Nos vemos en la próxima. Entonces estamos en esta situación. Eh, por un lado negativa, por un lado positiva. Eh, entonces Bolzano, si esto es continuo, nos dice que existe una solución en medio, seguro. Eh, lo que buscamos es la solución. ¿En qué consiste el método de las bisecciones? Como dice las bisecciones, lo que vamos a ir es buscando intervalos que se vayan haciendo, que se vayan acercando a la solución. ¿De qué forma?